ik had baby, baby. maar dat was niet genoeg, dus maybe vind ah. ben ik niet de ware, dus lady ja, ah. vergeet me voor de pijn, het is crazy ah. hoe het leven loopt, weet niemand en daarom ga ik door en hoop dat met jou dus wees nou niet stil en zeg wat je wilt want samen met jou zijn, dat is wat ik wil ah, ja Zina jij was mijn habiba